vivo Esperando un beso más, una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Vivo esperando un beso más, una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz, dice Anestesiado disfruto la vida cantando, rolando, volando y pensando todo lo que tú y yo hicimos más Al final del tiempo se va a olvidar Como estrella brillante en esa noche bella y es ella la como de pieza cabeza Pero me ha dejado roto así que abro otra botella Para llorar por ella y vela Camina como si nada quien la viera Tal vez la relación fue pasajera Con esa güera quien me viera llorando por ella Camina como si nada quien la viera Tal vez la relación fue pasajera Con esa cuerda quien me viera llorando por ella Vivo Esperando un beso más, una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz, yo vivo Esperando un beso más, una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Vivo esperando un beso más una llamada para poder platicar Anestesiado y me encuentro más Tal vez no fui tu estrella fugaz Yeah, yeah Que suene pa, pa, básico Esto es fantástico Lion Records Cuerpo y alma